Hello，大家好，我是金玲老师。又到了我们每一周的生肖运势周报时间。接下来跟大家分享的是九月三十日至十月六日这当中重要的日课吉凶以及个别的生肖运势。在我们开始之前，请大家务必在下方帮老师按下订阅小铃铛加赞，让你及时可以收到老师的贴心运势提醒哦。好，接下来让我们来看一下这一周有什么特别要留意的日课吧。 首先迎接的是礼拜一，在当天我们会逢到的是雾探病的日子，而且逢到了台湾地区的朋友可能会面临到台风清临、侵袭北部的状况，也会建议大家尽可能少出门，多在待在家里，会是比较平安的哦。在礼拜二的部分会逢到的是大退日，在这一天呢也逢到了当月的日值寿时，因此会建议仪式少取。 大部分，比如说针对签车、签约、交易等等诸类的仪式，尽可能都不要在当天进行，会是比较好的哦。另外，在礼拜三的部分，我们会逢到的是董公选曜的吉日，在当天同时也适合我们做新宫动土、婚姻嫁娶、入宅等吉事，大家不妨参考看看。而在礼拜四的部分，会逢到了月见土府。 也就是当天不建议大家动土，所以这个请大家务必要注意喽。这当中也包含了我们家中的花圃，即便是小小的翻土，也尽量不要在当天去做哦。礼拜五的部分，我们会逢到的是麒麟日，那这一个日子呢，是特别针对男性的朋友是相对的吉利，不妨可以前往庙宇去拜拜祈福。在礼拜六的部分，我们会逢到的是午休照的日子。 而礼拜天的部分也会逢到误拆照的日子，所以如果你家中正在做装潢，切记在我们这个周末的时候，针对厨房的部分，尽可能就不要去动到我们的炉子喽。接下来，让我们来看一下，在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。首先，第三名是属羊的朋友，第二名是属猴的朋友，而第一名。 上榜的是我们属鸡的朋友，先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，在这一周你们的运势相对的顺遂，想要执行的事情会非常的有效率，你的思考方面也非常的清晰以及有条理，不妨在这个时候可以做一些深度的研究，可以对你的进度上面是非常有大的进展的，在这一个礼拜呢。 工作效率因为相对的提高，所以老师也会建议你用脑不要过度，因为你可能会太过于专注在做你眼前的事情，反而而忽略了你要适当的，比如说喝水，或者甚至是去如厕、尿尿等等的，不要憋尿哦，不然的话可会是得不偿失的。再来，让我们来看一下在这一周。 个别生肖的运势状况又是如何的吧？首先，针对属老鼠的朋友，在这一周你会面临的是比较心力交瘁的一周。不妨建议就是属老鼠的朋友在这一周放松自己，这样子反而可以让你有办法找到新的目标跟新的想法。因为你越去想负面的事情，反而会让你越没有办法理出头绪。因此。 放空不妨是一个可以守住自己的方式哦。我们属老鼠的朋友记得了，在这一周要注意的天数是星期一以及星期五。下一个生肖是我们属牛的朋友，在这一周呢，你容易会有水火交战的一个状况发生，也就是很多状况你本来以为你是准备好的，可是你可能轻敌了，或者是你忽略了这个呃状况。 你把事情想得太过的简单，反而让自己呢陷入了一些危机跟呃没有办法处理的一个状况。因此，老师会建议属牛的朋友记得要给自己多一些的备案，同时也要尽可能的让自己的进度提前，并且要预习功课，这样子对于属牛的朋友才不会发现你的事情在这一周是一团乱的哦。 属牛的朋友在这一周要注意天数相对的比较多，分别有针对星期二、星期四以及星期天哦。下一个生肖是我们属老虎的朋友，在这一周，老师建议你要相对的小心官非惹上身，可能无意中的讲了别人的话，或者是转述，甚至是你可能只是不经意的回复了一件事情。 就会变成官非找上身了，因此在这一个礼拜的谈吐上面，甚至是在行政作业或者是在执行你的业务的方面呢，要特别的留意，包括所签署的文件责任的归属，在这个礼拜都要相对的看仔细才签名，才不会让自己后面莫名的背了一个坑哦。那属老虎的朋友，在这一周要注意的天数是星期三。 下一个生肖是针对属兔子的朋友，在这一周，属兔子的朋友会等待加机，你会发现，好像有很多的机会，面临也有很多的选择。因此，属兔子的朋友，你需要做的是要好好的看清楚你所拥有的选项，然后再去分析，不要太急的，只听了三分钟的资料就想要做十分的事情。 那这样子事情是不会有十全十美的结果的。属兔子的朋友，在这一周切记要留意的天数是星期四。下一个生肖是我们属龙的朋友，属龙的朋友在这一周呢会受到比较多的关注，也就是关注多多的一个状况。而且你会觉得有很多的事项忽然引起了你的兴致，勾起了你的斗志，甚至是好奇心。 想要前往去了解，对于这样的一个方式呢，老师觉得并没有什么不妥，只要你不要走的是歪门走道，也不要是一些属于我们讲的，比如说诈骗的，又或者是呃一些非法的，那就无妨。那属龙的朋友在这一周也请要多多留意一下，就是身体的一个保暖。 这样子才不会让过敏又或者是感冒跑上身喽。属龙的朋友在这一周要注意的天数是星期五。下一个生肖是我们属蛇的朋友，属蛇的朋友在这一周切记要放下你的执念，不要过度的感情用事，而且针对一些想法，尽可能要能够去聆听别人的看法，这样子你才能够让你想要做的事情或是想要执行的事情。 能够更加的顺遂。至于如果是感情方面的执念，那老师也会建议你不妨先冷处理，因为在这一个当下，你可能没有办法很看清你真正要的是什么。属蛇的朋友，在这一周切记要留意的天数分别是星期三以及星期六。下一个生肖是我们属马的朋友，属马的朋友在这一周相对的要提醒自己。 要随时把持着公私分明的一个状况，不管是自己经营的事业，又或者是在一个团队里面，不要让人家觉得是你有利自己人的一个状况，又或者是说让人觉得是说你不公平，尽可能要给予别人同样的机会，这样子人家才会对你幸福哦。 那属猫的朋友在这一周要留意的天数是星期天，在这一天，老师建议你不妨就，杀个懒，留在家里，让自己呢能够好好的放松一下，为隔一周再做准备会是比较好的。再来，下一个生肖是我们属羊的朋友，属羊的朋友在这一周呢，真的是否极泰来了，接过了上一周很繁忙、很烦闷，而且。 剪不断，理还乱的一周，在这一周状况大大的好转。属羊的朋友，老师会建议你在这一周要留意的是礼拜六。这个礼拜也建议属羊的朋友可以多多呢去做一些会让你开心的事情。打比方是说一些休闲运动，比如说有的人喜欢去看看书、钓钓虾、玩玩游戏。这个礼拜你可以尽情的。 去做这些让你可以放宽心的事情，这样子也可以增加你的一下好运哦。下一个生肖是我们属猴的朋友，属猴的朋友在这一周你会感到自己受到重视，因为感觉被认同，心情相对的也会很愉快，不免都会看到属猴的朋友嘴角上扬，甚至哼起歌的感觉。属猴的朋友在这一周没有特别要留意的天数，不过老师会建议你。 不要太过的臭屁，不然的话，人家会对你皮有所耻的哦。下一个生肖是我们属鸡的朋友，在这一个礼拜，老师建议你可以好好的想想看，有没有适当的方向是可以让你培养兴趣的。这个兴趣如果能够应用在你目前的工作上，当然会是更理想的。那如果不行，那看看他是不是有能够出发。 发展成副业也是会不错的，又或者单纯你觉得能够让你舒心、舒压，那这样的兴趣也是值得我们去投资自己的。有的时候能够做自己喜欢做的事情，也是一个不错的状况。因为有的时候我们忙于工作、忙于生活，却忽略了自己真正想要做的事情。如果能够培养一个兴趣来调剂自己的身心，这相对的也是不错的哦。 属鸡的朋友，在这一周也没有需要注意的天数。再来，下一个生肖是我们属狗的朋友，在这一周呢，可以好好的发挥你的优势了。对于属狗的朋友，你们会觉得这一个礼拜，不管你说什么，大部分的人都会非常的愿意聆听，而且甚至是有认同的一个状况，因此可以好好的发挥你的长处，把你的想法。 都一一的说出来，表述出来，或许你可以能够在月底给自己打出一个漂亮的成绩单哦。最后一个生肖是我们属猪的朋友，属猪的朋友在这一周要留意的就是收割成果了，因为要收割成果，所以相对的代表你会受到检讨以及考核的一个状况，因此你可能会面临一些状况，比如说。 忽然要加班，那请你不要抱怨，因为这个加班可能会给你带来很多的收益，譬如说这个案子的奖金。所以属猪的朋友，这一周请多多担待，加油喽！以上是针对这个礼拜生肖的个别运势状况。再让我们来看一下，针对这一周的感情设立主又是哪三个生肖的朋友吧。 首先，第三名是属马的朋友，第二名是属猪的朋友，而第一名是我们属狗的朋友。先恭喜以上这三个生肖的朋友，这三个生肖的朋友在这一周的感情的状况呢，相对的是如鱼得水，沟通上面非常的容易，而且可以很容易的跟对方打成一片。如果有你有心仪的对象，不妨在这个时候展开追求。 或许你可以在这一个礼拜呢，得到不错的一个回应。先祝福这三个生肖的朋友能够顺利的心想事成哦。以上是这个礼拜的运势，喜欢的朋友请务必在下方帮老师按下订阅小铃铛、加赞，这样你才可以及时收到老师下周的更新跟提醒哦。我是金铭老师，感谢大家的收看，我们下次再见喽。 拜拜。